कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि भव भवानी सहित नमामि प्रेम से बोली श्यामति रामचंद्र भगवान की उतारू ए सखी हो उतारू ए सखी ए उतारू ए सखी